Всем привет, народ! Давно не было новостей, пора бы это исправлять. И да, как вы проводите лето? Сидите дома или может поехали отдыхать? Пишите свои версии в комментарии под этим видео, будет интересно почитать. Также, если захотите увидеть больше новостей на тему гаджетов и игр, а также не пропустить раздачу игр от разных площадок, то вступайте в мою группу ВКонтакте. На этом со вступлением все, переходим к главному. Совсем скоро в продажу поступит Samsung Odyssey G9, первый в мире изогнутый игровой монитор с частотой 240 Гц и поддержкой разрешения 5120 на 1440 пикселей. Среди его спецификаций можно выделить диагональ 49 дюймов, разрешение Dual Quad, частота 240 Гц и время отклика 1 миллисекунда. Более подробную информацию вы видите на экране. В продаже новинка должна была уже появиться – Цена монитора в России пока неизвестна, в США его стоимость составляет 1700 долларов. Компания Dell показала новые игровые ноутбуки G7 среднего ценового диапазона. Новинки доступны в диагоналях 15 и 17 дюймов и обладают обновленным дизайном с более тонкими рамками экранов. Внутренности устройств также не остались без изменений. Ноутбуки оснастили процессорами Intel 10 поколения вплоть до i9 графическими адаптерами NVIDIA GeForce до RTX 2070 Max-Q на G715 и 2070 Super на G717. Среди других особенностей можно отметить клавиатуру с четырехзонной подсветкой RGB, а также отдельную кнопку Game Shift, которая динамически разгоняет систему, чтобы она не тормозила даже во время самых тяжелых виртуальных игровых баталий. Стартовая цена обеих моделей одинакова – 1429 долларов. Сразу в нескольких зарубежных изданиях появилась новость, что в 2021 году Apple планирует презентовать свой iPhone, который впервые за все время существования компании станет складным. По заверениям СМИ, фронтальная камера девайс не получит ни выреза, ни отверстия для камеры и датчиков, из-за чего Apple придется отказаться от своей системы распознавания лица. Биометрическая идентификация пользователей будет реализована лишь на уровне отпечатков пальцев. Однако и тут не обошлось без сюрпризов. Сообщается, что в этот раз дактилоскопический сканер планирует расположить в боковой части корпуса. На данный момент можно предположить, какой именно будет конструкция гибкого iPhone. Многие эксперты уверены, что Apple может попросту задействовать два независимых экрана, связанных друг с другом при помощи шарнирного крепления. Сколько именно будет стоить новый девайс, компании неизвестно. Однако, судя по всему, ценник у него будет довольно высокий. Портал Videocards опубликовал новую утечку о будущих видеокартах NVIDIA RTX серии 3000. О какой именно модели идет речь, пока непонятно, однако показатели, появившиеся в базе данных бенчмарка 3D Mark, впечатляют. Согласно им, графический процессор работает на частоте 1935 МГц, а память на 6 ГГц, что странно, ведь даже у NVIDIA RTX 2080 Ti частота памяти GDDR6 составляет 14 ГГц. Вероятно, дело в том, что новые карты будут оснащены памятью GDDR6X. Бейчмерк пока что может определять ее некорректно. Кроме того, могла и возрасти эффективность памяти. Так или иначе, тест показывает результат на 31% лучше, чем у флагманской RTX 2080 Ti. Учитывая, что средний прирост между поколениями составляет около 30%, можно предположить, что это результаты тестирования RTX 3080 Ti, или как ее именуют некоторые источники, RTX 3090. Анонс новинок должен состояться в конце лета или в начале осени. Когда карточки поступят в продажу, пока неизвестно. Чипы Zen 3 будут работать на платах с логикой X570, B550 и A520. А AMD а опубликовал на своем официальном сайте информацию о доступности материнских плат на базе нового чипсета A520. А в частности, сообщается, что чипсет A520 будет совместим с процессорами Zen 3, которые должны появиться до конца года. Правда, будет ли в данном чипсете реализована поддержка PCI Express 4.0 или за это будут отвечать сами CPU, пока неизвестно. В любом случае, эта информация должна появиться в августе, когда на рынке появятся новые модели плат. Кроме того, ожидается поддержка плат с логикой X570 и B550, которые также будут работать с процессорами Ryzen 3000 в том числе с представителями линейки Matiz Refresh. Однако более старые чипы, несмотря на электрическую и логическую совместимость, скорее всего поддерживаться не будут, Судя по всему, так компания стимулирует пользователей переходить на более новые модели, и кажется, у нее это получается. iPhone 12 может остаться без штатной зарядки. Известный аналитик и инсайдер Минг Чи Куо сообщил, что iPhone 12 останется без наушников и AirPods и адаптера питания в стандартной поставке. Вместо уже привычной слабой модели Apple выпустит новый зарядный блок мощностью 20 Вт и завершит производство моделей на 5 и 18 Вт. Новинка будет иметь те же габариты, что и предыдущая модель, и будет оснащена портом USB-C. Стоит отметить, что в стандартной поставке ожидается переходник с Lightning на USB-C, который станет единственным комплектным аксессуаром. Так, по мнению аналитиков, компания удешевит конечную стоимость смартфонов, хоть и не намного. Кроме того, Куа ожидает, что Apple перестанет комплектовать второе поколение iPhone SE адаптером питания на 5 Вт. Портал Windows Latest сообщает, что двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo получит ряд уникальных функций, одной из которых станет App Groups. Она, как утверждается, позволит создавать общий ярлык для запуска двух приложений, по одному на каждый экран. Программа до боли напоминает Samsung App Pair, Система будет интегрирована в фирменный Microsoft Launcher. По данным источника, таким образом можно будет одновременно запустить, например, OneNote и Microsoft Edge. Помимо прочего, в Microsoft Surface Duo обещают реализовать поддержку стилуса и некоторые другие возможности. По слухам, смартфон должны показать уже в августе. Корейские СМИ рассказали о смартфоне Рулоне от LG, который внутри компании называется Project B. Устройство представляет собой небольшой вытянутый блок с процессором и аккумулятором и OLED-дисплеем на гибкой подножке, который наматывается на основной корпус. Подложка, стоит отметить, разделена на широкие сегменты и узкие сочленения, которые, похоже, сгибаются только в одну сторону и придают разложенному смартфону определенную жесткость. Первые патенты и рендеры с гипотетическим дизайном Project B появились в сети еще в 2019 году. Судя по новым сведениям, у LG уже имеется рабочий прототип – и сейчас компания работает над усовершенствованием конструкции, чтобы представить серийную модель в начале 2021 года. Подразделение LG, отвечающее за производство смартфонов, терпит убытки уже 20 кварталов подряд. Для того, чтобы восстановиться, компания недавно заявила о смене курса. Первым устройством в новой концепции стал LG Velvet, смартфон среднего сегмента с упором на дизайн. На этом новости заканчиваются. Если хотите еще больше, то переходите в нашу группу ВКонтакте. Мне будет приятно. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Услышимся с вами в следующую пятницу.